بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على من خلق القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعزيزنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله المطهرين وصحابته كل الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين باقي جماعة السلام عليكم barkanmu da saduwa a wannan rana ta laraba mai albarka ba don komai ba don gabatar da karatun littafin mai albarka muwaƙa malik a yau muna sha bakwai ga watan jimada ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda yake ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan sha biyu watan disamba a bisa lissafin nazariya dubu biyu da ishirin da daya. sannan muna cikin wato kitabu itikaf wanda mun kare kitabu siya gina zamantau da kitabu siya da kitabu itikaf suna tafiya kafada da kafada don shekaran kansa iya eh, ta kafa ana yin shi ne a cikin wato da azumi kuma ana yin shi a cikin watan azumi saboda a kaga da kitabun itika da kitabun siya dukansu suna da alaƙa da juna a yakuna ne wanda suke a sarki da juna shi itikafi ba a yi shi sai da azumi kuma an fi so a yi shi a watan ramadana in ba wata larura ba ta girta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarun da yana iya tikafi akwai shekara daya wanda annabi ya iya tikafi a watan shawwal to in larura ta kama ana iya yin itikafin a cikin wani wata da daban kuma shi yin tukafin shi ne dai ba haushe yake ta halwa gina zaman ta wadda halwa dai hausa ce kuma a hausance ne da ake wani amma yin tukafi dai shi ne wanda shari'a ta sani to dangane da kuma shi azumi kun ga yana ɗaya daga cikin arkanun islam guda biyar shi azumi yana ɗaya daga cikin arkanun islam guda biyar rukunan musulunci guda biyar wanda idan ɗaya karye to shikenan musulunci ya lalace musulunci yana ɗauke da abubuwa guda biyar kamar yadda adam sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ce buniyar islamu ala kams shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wai iqami sara wai itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bait liman tata ilayhi sabila kaga daga cikin na musulunci an kawo azumi mafi girma daga cikin su kalmar shahada sallah zakka azumi kowanne idan ka diba su ɗaya idan ka bari to addinin ko ya lalace gaba ɗaya to amma musamman wanda ya fi girma daga ciki shine kalmatu la ilaha illallah daga cikinsu ya ita ba ta iya samun wata tangarɗa azumi zai kasance ba ka da lafiya a ce a wani ba shi da lafiya eh amma ka imani da Allah Allah ya wajabta ma yin azumi amma larura ce ta sa sai a sauke ma azumi amma babu wata larura za ta cire ma kalimatu la ilaha illallah a ce ba za ka ta ba kuma ka zama musulmi ya yi ba saboda girmanta sallah ma kaga za a iya samun wani larura a ce sallah ka ya kwanci ko kai a zaune ko kai a rera ko kai a rera ciki ana iya samu wannan ko kuma ya zama to larura in ta kai larura sallan ma ta saukar kanka kamar hauka idan mutum ya haukace in bi ba sallah ma gurin Allah babu komai to dukkan su kowanne kai iya samun wata larura da za ta kawo ma sauki akan abu abun banda kalimatu la ilaha illallah sabo nan tauhidi ne nan ne ake so mutum ya gane girman Allah subhanahu wataala ai ko rigiman mu da kafirai ai a nan ne tafi karfi rigima su karan kansu kafirai babu abin da ya tara masa da hankali a ce Allah ɗaya ne